आईच्या गावात मी पाच मिनिटात हुडकतो सगळेच मी आलाय का नाही आलाय का बक्की अरे नाही याला अजून हळू बोल आलाय का नाही मी